Билгеле ки, Пәйгамбәргә салат әйтү ул Аллаһ Тәгаләнең әмере, боерыгы. Безнең вазифаларыбызның иң мөһиме, иң мөһиме ул Аллаһның илчесенә салават әйтү. Безнең дөньяга килүебезнең сәбәпчесе анда да безнең пәйгамбәребез. Галәмгә нәрсә генә барлыкка килгән булса, Аллаһ Тәгалә нәрсәне генә халык Ягъни барлыкка китермәгән булса, һәр җан иясе пәйгамбәребезгә бурычлы. Һәм дә шушы сәбәптән дә пәйгамбәргә карата һәм хөрмәт, һәм дә мөхәббәт булырга тиеш. Бу мөхәббәт тә пәйгамбәребезгә салават әйтү белән була. Билгеле бар хәдис нәбәви, пәйгамбәрнең әйткән сүзләре, бар хәдисе кудси, ягъни Аллаһның хәдисе, Аллаһның сүзләре. Бу Аллаһтан килгән җөмлә, Аллаһтан килгән мәгънә, хәдис кудси. Шуның өчен ышанырга таянып әйтәбез, кешеләрнең безләрнең дөньяга килүнең сәбәбе ул пәйгамбәргә бәйле. Пәйгамбәр булмаса иде, без булмас идек. Пәйгамбәр булганы өчен без булдык. Шуның өчен без рәхмәтле без, рәхмәтле буларга тиешбез пәйгамбәребезгә. Һәм дә инде ничек әйттек, безгә аңа карта булган мөхәббәт булырга тиеш. Һәм дә без аны күрсәтәбез. Тик салават әйтеп, аның тормышын тормышын үрнәк иттереп алып, аныңча яшәп, аныңча тырышып, Бу болай мөхәббәтнең бер галәмәте, салават әйтү. Салават әйтү каян чыкты дисәгез, бу да Аллаһ Тәгаләнең әмере. Ахзаб сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә, 56 нчы аят-кәримәдә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби. Дөрестә Аллаһ Тәгалә һәм аның аның фәрештәләре пәйгамбәргә салават әйтәләр, салават китерәләр, ягъни дан әйтәләр. Һәм Аллаһ Тәгалә һәм дә фәрештәләре. Әйткәннәр. Салават әйтү ул пәйгамбәргә рәхмәтне теләү. Рәхмәткә мохтаҗ микәнни, ни өчен без аңа рәхмәт телибез дигән мәгънә түгел, ә Аллаһ Тәгалә Коръәндә боерганы өчен пәйгамбәргә һәм Аллаһ Тәгалә һәм дә фәрештәләр салават һәм дан әйткәннәр өчен сез дә аңа дан әйтегез дигән өчен Ахзаб сүрәсенең 56-нчы аяты кәримәдә без гомеребездә бер тапкыр булса да салат әйтергә мәҗбүрбез. Моны әйтәләр галимнәр фарыз дип. Муслим һәм дә Бухари җыентыкларыннан алынган хәдисләр. Шуның өчен шушы 15 минут эчендә хәдисләрнең үзен генә укып үтәчәкбез. Инде кемнән риваять икәне вакытны алмыйча, чөнки һәрбер кешегә вакыт кадерле. Шул сәбәптән күчәбез төп хәдисләргә. Хәдисләрдә әйтелә, кем пәйгамбәрнең исемен ишетсә, ул салават әйтергә тиеш. Һәм дә бу ваҗиб хөкемендә тора. Фарыздан бераз гына аста булган хөкем ваҗиб. Ягъни мәҗбүри. Кадгый мәҗбүри булмаса да, фарыз булмаса да ваҗиб. Һәм дә шулай ук намазда укыганда да беләбез намазның шартлары бар. Бар фарызлары бар, ваҗиблары бар, сөннәтләре. Тәкбир әйтү, кул күтәрү, фатиха уку, бар фарыз һәм дә бар ваҗиб гамәлләр. Һәм дә пәйгамбәргә салават әйтү дә намазыбызда ул атала безнең сөннәт дип. Хәнәфи мәзхәбендә әттәхияттән соң сөннәт гамәл ул пәйгамбәргә салават уку. Иртәнге якта сабах һәм дә кичке якта, яғни иртәнге вакытта да, кич вакытында да миңа ун салават укыса, ун салават әйтсә, кыямәт көне аңа хусуси рәвештә минем шәфәгатем булачак дип әйтә пәйгамбәребез. Хусуси шәфәгат, махсус. Икенче хадистә пәйгамбәрбез әйтә, кем миңа көндә 100 тапкыр салават әйтсә, Аллаһ Тәгалә аның 70 теләген Ахирәттә ә, утыз теләген дөньяда бирәчәк дип әйтә. Йөз теләге булса, йөз нәрсә тели. Йөз теләге бар, йөз максаты бар. Салават әйтсә, шул йөздән утызы дөньяда Аллаһ Тәлә инде бирә. Җитмеш ахирәткә кала. Нәрсә тели? Әгәр йөз теләге булса, йөз теләктән утызы дөньяда күрә ала. Һәм дә гомумән, гомумән шушы йөз хаҗәте үтәлә. Салават укып кына. Салават укып кына утырса, йөз теләге үтәлә. Бармакны да бармакка сукса, аның турында да без үткән вәгазебездә сөйләдек. Тәвәккүл дигән вәгазебездә. Шуңа бу хакта без күп әйттек. Икенче хәдистә әйтелә, фәрештәләр хакында бар фәрештәләр безнең гәүдәбездә, 384 фәрештә. Бар фәрештә дөньяда һәм дә хосусый фәрештәләр бар Пәйгамбәребезнең кабер шәрифендә. Ягъни Мәдинә шәһәрендә Мәдинә-и Мөнәввара, Нурлы Мәдинә, Пәйгамбәрнең мәчете, Мәчет Нәбәви, анда Пәйгамбәрбез нең гәүдәсе, аның кабере анда. Һәм дә Пәйгамбәребез каберне югары күккә күтәрелеп, күтәреп Тәңре дәрәҗәсенә ирештермәгез дигән хадисләре бар. Тик кабергә намаз укымыйча, кабергә сәҗдә кылмыйча Салават хакында да сүзләре бар. Шуның өчен без пәйгамбәрнең каберенә сәҗдә кылмыйбыз, ләкин аны да урап узмыйбыз. Ягъни монда бар алтын, җегетләр алтын урта. Кайбер кеше артык Китә, кабергә хат та ташлый хаҗ да, акча да ташлый, кайгыза да ташлый. Кайбер кеше бөтенләй якында бармый. Ширк, ширк дип. Шуңа монда бар хәдис. Хәдисне нәрсә әйтә пәйгамбәребез? Аллаһ Тәгалә минем каберемә бер фәрештәне вазифаландырды һәм дә аңа кешеләрнең исемләрен бирде. Күз алдына китерегез, фәрештә, аның кулында список. Һәр кешенең исеме бар. Менә кем әйтә бит, минем хаҗга барасы килә, минем тәгне шәс килә, моны шәс килә. Ә эшләми. Ни өчен? Хикмәт. Нәрсә әйтә хәдистә? Фәрештә аның кулында кешеләрнең исемләре һәм дә кыямәткә кадәр миңа салават әйтүче кешеләрнең һәрберсенең исеме һәм дә әтисенең исеме анда язылган дип әйтә. Инде әйтергә була, минем исем анда бармы, юкмы, мин белмим, мин әйтмим. E, ул вакытта язмыш безнең кулыбызда. Салаватны әйтмәсәк, димәк ки, без ул кәгазьдә язылмаганбыз. Без салаватны әйттек икән, димәк ки, безнең исем кәгазьдә бар. Ә кәгазьдә булса, ни файда? Нинди файда? Пәйгамбәр әйтә, кем хадис, кем салаватны миңа әйтсә, шушы фәрештә күрә дип әйтә, ишетә дип әйтә, миңа ирештерә дип әйтә һәм дә Кыямәт көнендә ул билгеле ап-ачык булачак. Ягъни бүгенге секундда бер кеше пәйгамбәр Иса алла әйтсә, аны беркем дә белми дә, ишетми дә. Ә кыямәттә бөтен кеше алдында ул булачак югары дәрәҗәдә. Менә фәлән кеше исеме һәм дә әтисенең исеме белән әйтеләчәк. Фәлән кеше, фәлән улы сәлам әйтте пәйгамбәргә, салават әйтте дип әйтеләчәк. Ягъни нинди зур дәрәҗә. Пәйгамбәр таныйчак ул кешене, димәк. Пәйгамбәр таныса нинди зур бәхет, шәфәгатькә лаеклы дигән сүз. Ә инде пәйгамбәр әйтсә, Алла сакласын, мин бу кешене белмим, таныйм дисә, вакытта кем коткара? Кем каберне урап үтсә, кем салават әйтмәсә пәйгамбәргә хус рәвештә җомга көнендә. Икенче хәдистә әйтелә ике фәрештә хакында. Беренче хәдис бер фәрештә кабердә дип әйтә пәйгамбәрс. Икенче хәдистә ике фәрештә тагын бар. Вазифалы. Алар кем пәйгамбәргә салават әйтсә, ул кешегә әйтәләр икән. Син Аллаһ тәлә ярлыкасын. Дип әйтәр ике фәрештә. Дөньяда Кем салават әйтсә, ике фәрештәнең кырына вазифаландырыла һәм дә аңа әйтәләр, син Аллаһ Тәгалә ярлыкасын, син Аллаһ Тәгалә гафу итсен дип әйтәләр. Салават әйткәнчә. Һәм киресенчә. Кем салават әйтмәсә, Пәйгамбәрнең исемен ишетә, салават әйтми. Ул вакытта ике фәрештә әйтә икән ул кешегә, син Аллаһ Тәгалә ярлы кылмасын. Һәм нәрсәсе бик мөһим, ике фәрештә салат әйткән кешегә син алла тәғәлә ярлыкасын дигәндә алла тәғәлә үзе дә әмин дип әйтә икән һәм дә фәрештәләре дә һәм икенче вакытта да кайчан кеше пәйгамбәрнең исемен ишетә Тик салават әйтми, ул вакытта фәрештәләр, син алатыры ярlıqамасын дигән вакытта фәрештәләр дә, хәтта Аллаһ Тәгалә үзе дә нәрсә әйтә? Амин. Инде Аллаһ Тәгалә амин дип үзе әйтсә, фәрештәләр амин дип әйтсә, ярlıqамасын. Нинең мәгънәсе нәрсә? Гафу итмәсен дигән сүз. Фәрештәләр әйтә, син Аллаһ Тәгалә гафу итмәсен, ярlıqамасын. Һәм дә сорау, безгә кайсы кирәк? Ярлыкау яки ярлыкамау. Инде әлбәттә кеше Аллаһ Тәгалә гафу итүен теләсә, бик ансат. Салават кына әйтергә кирәк, бик ансат. Күпме гөнаһ булсын, салават әйтсә, бу салават гөнаһны җуя. Әлбәттә, ул аны кире кабатламаска тырышырга тиеш, әлбәттә, тукран тәүбәсе булмасын өчен. Һәм дә икенче хадистә пәйгамбәр үзе әйтә, чынлыкта, хакыйкатьтә Аллаһ Тәгаләнең җир йөзендә йөрегән фәрештәләре бар. Җир йөзендә фәрештәләр йөри һәм дә билгеле рәвештә дөнья ләгънәтләнгән. Беләсездер, э, кешедән алда яшәгән җиннәр, җиннәр сугышып, үтерешеп бер-берсен шундый вакыйга булган иде һәм дә Аллаһ Тәгалә шул вакытта фәрештәне җибәрде һәм дә дөнья ләгънәтләнгән иде. Шуның өчен пәйгамбәр ген пәйгамбәрнең салатын ишеткән фәрештә дөньяга килергә тели. Ә башка фәрештәләр салават булмаса дөньяга килергә теләми, чөнки дөнья ләгънәтләнгән. Дөнья ләгънәтләнгән, ләгънәт. Ә инде кем салават әйтсә, фәрештәләр сөенеп килә дөньяга һәм дә шушы кешене эзләп табалар. Һәм дә пәйгамбәрнес әйтә, ул әйткән сәламне, салаватны миңа ирештерәләр дип әйтә пәйгамбәрс. Шушы фәрештәләр Салаватны ишетеп шушы кешедән илтәләр пәйгамбәргә. Пәйгамбәргә ишеттерәләр. Икенче хадистә әйтә, кайда гына булсагыз да, миңа салават әйтегез. Чөнки сезнең салават, сәлам һич шексез миңа ирешер, дип әйтә пәйгамбәребез. Әнә бу хадистә әйтелә нәрсә салат һәм сәлам, салават һәм сәлам. Бәлки сорау туадыр акылыгызда, нинди бар аерма һәм салават һәм сәлам сүзеннән? Ни өчен без шулай әйтәбез? Аллаһумма салли вә сәллим дип әйтәбез. Һәм салават, һәм сәлам. Нинди аермасы бар? Һәм дә менә гади генә бер Сарф китабы. Ләкин иске китап, иске китапларда языла һәм уртасына, һәм дә шит, шит битләрне дә языла поляга. Һәм менә монда бик кызык мәгълүмат бар. Әйтелә, Вәл фарку бәйнә салати вә сәләм. Сәламның мәгънәсе ул сәламәтлек, михнәттән ераклашу, кайгы-хәсрәттән котылу мәгънәсенә килә. Һәм дә аерма салат белән сәлам арасында әннә сәлам махсусын бил хайи. Сәлам сүзе исән кешегә махсус. Әлбәттә, без исән кешеләрне күрешкәндә әйтәбез, сәлам. Берәр кеше әйтәме? Салат. Беркем дә әйтми. Ни өчен? Чөнки китапта нәрсә әйтә? Вәссалату махсусун бил мәйити. Салат сүзе махсус мәрхүм кешегә. Димәк ки, сорау туа. мәрхүмлектән дә ул азат булды азат дигәнебез ягъни аңа әйтеп булмый исән дип тә әйтеп булмый мәрхүм дип тә әйтеп булмый ул ике шушы сүзгә дә туры килми ул алардан ерак дип әйтә һәм дә инде сәламне аңладык сәлам ул котылу михнәттән ул теләү тынычлык теләү ә саләтнең мәгънәсе нәрсә саләтнең мәгънәсе үзгәрә Һәр вакытта да салат тәрҗемә кылына дан иттерепме? Чөнки без нәрсә әйтәбез? Пәйгамбәргә дан һәм сәлам. Юк, һәр вакытта дан дип тәрҗемә ителми. Әгәр дә шушы сүз салат Аллаһ белән бергә килсә, салатулла мәгънәсе була Аллаһның рәхмәте. Бер үк сүз салат, ә мәгънәсе рәхмәт. Әгәр дә шушы сүз килсә фәрештәләр белән бергә, ягъни фигыль һәм дә фагиль, русча әйткәндә глагол и действующее лицо. То шушы шушы шушы ук сүз салат мәгънәсе үзгәрә. Салатул мәлаикатинең мәгънәсе була Фәрештәләрнең саләте, юк алай түгел, фәрештәләрнең догасы дип тәрҗемә ителә. Ничек дога кылалар? Я Раббым, шушы колны гафу ит. Менә бу аларның саләте дип атала, ягъни догасы. Бар саләтул әнбия, пәйгамбәрләрнең саләте. Нәрсә ул саләт? Бу мәгънәдә килә пәйгамбәрләрнең шәфәгате. Һәм дә ахырда бар Тагын да бер мәгънә, Аллаһның салаты хакында салатулла. Нәрсә ул салат Аллаһныкы? Ул да булса гафу итү, ягъни мәгъфират. Шуның өчен менә шушы ай килгәч инде пәйгамбәребезнең ае шушы хакында сөйләргә булдык. Инде шушыны искә алыйк һәм дә пәйгамбәр күп салат һәм сәлам әйтик. آمين اللهم صل على محمد في الأولين اللهم صل على محمد في الآخرين اللهم صل على محمد في كل وقت وحين وعلى ملكتك المقرنة طاعتك أجمعين على الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر